sudah sampai di makamnya makamnya siapa kang? Sulaiman. Sulaiman di Sulaiman. Masih di Trawulan di Jawa Timur dengan tentunya dengan kendaraan Scania yang luar biasa. Kelihatan nggak ini Scania-nya ini? Alhamdulillah oh, iya. <laughs> ya. ya ini adalah mobil yang super super nyaman untuk kita berwisata. Oke okay, guys. Wow, wow, wow.